тебе, Господь. Аллилуйя тебе, Господь. Слава, аллилуйя тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала тебе, Господь. Вся хвала тебе, Господь. Воспоем единстве, духе одном, вся хвала. вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, во своем Господь, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Ты мой Спаситель Иисус, мой Спаситель, мой Цель. вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, Господь. Слава, Аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь, мой Спаситель Иисус. Спаситель. Избавитель мой, это Он, это Он. Вся хвала Тебе, Господь. Господу. Аллилуйя тебе, Господь, слава, аллилуйя тебе, Господь, вся хвала, вся хвала тебе, Господь, ты мой Спаситель Иисус, мой Спаситель, мой Цель. Ты мой Спаситель, Иисус, скажи Ему, мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он, Ты мой Спаситель, мой Спаситель, Ты мой Спаситель. つもいだと Господу. Аллилуйя тебе, Господь, слава, аллилуйя тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала тебе, Господь.